для вас фантастические новости. Мистер Кауфман, руководящий строительством города живых, только что сообщил нам, что эвакуация начнется в ближайшее время. Все желающие приехать в город живых собраться в центре искусств Джареда Смита. Мы будем сообщать подробности по мере их поступления.